आइए दोस्तों आज आपको सोने की अंगूठी कैसे तोली जाए इसके बारे में जानकारी देते हैं सबसे पहले एक मिलीग्राम से लेकर के 500 सौ मिलीग्राम तक एक और 500 मिलीग्राम से लेकर के 5000 मिलीग्राम तक जो वेट है जो सोने का वेट तोल सकता है ऐसी हमने एक जिसको हम सोने को तोलने वाला माप कह सकते हैं कंडा कह सकते हैं या तोल मापक कह सकते हैं इस तोल मापक के ऊपर हमने मान लो कितने वजन ग्राम की मान लो दस ग्राम की एक मूठी तैयार करनी है तो सबसे पहले जो गोल्ड दस ग्राम का एक टुकड़ा उससे भी कुछ ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए या कम से कम हम 10 ग्राम का बनाते हैं तो 2 ग्राम फालतू होना चाहिए तभी वो 10 ग्राम का बनेगा 10 ग्राम की जगह 12 ग्राम पहले इस पे तोलिए 12 ग्राम इसके ऊपर तोला जाए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि माप किस प्रकार से किया जाए छोटी सी मात्रा हमने लेनी है पहले कि 10 मिलीग्राम को हम क्या कहेंगे ये हो गया 10 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम को कहेंगे 0.01 ग्राम और दस को दस के साथ गुना कर दिया हो गया सौ यह सौ मिलीग्राम है सौ मिलीग्राम और उसके बाद फिर एक हजार मिलीग्राम एक हजार मिलीग्राम का एक ग्राम और दस हजार मिलीग्राम का दस ग्राम होगा तो हमें सबसे पहले जानकारी मिलीग्रामों की भी होनी जरूरी है कि 12 ग्राम 600 मिलीग्राम 12 ग्राम 660 मिलीग्राम इस प्रकार कोई भी वजन मापने के बाद ये माप तोलक हमें बताएगा कि कितने मिलीग्राम वजन है और उसके अनुसार ही हम कोई भी वस्तु तोल सकेंगे कोई भी सोने की वस्तु तोल सकेंगे उसके बाद उसको बना सकेंगे धन्यवाद